Ah, o tempo passa e você vai se acostumando. Vai se acostumando com tudo, com a língua, com a cultura, com a comida. Você acostuma a ser o diferente, o que se destaca de todo mundo sempre. Até como inglês eu já me acostumei, eu já atravesso a rua hoje em dia sem assim, quase ser atropelada. Aí quando eu já estou me sentindo no local, integrada por dentro de tudo, eu testemunho aqui, do lado de casa, uma cerimônia religiosa tão, tão intensa, tão emocionante, que eu volto lá para estaca zero. Aí eu penso, não, eu ainda tenho muito que ver, muito que aprender. A população de Singapura é muito diversa. A maioria aqui é de origem chinesa, mas tem uma parcela grande de origem malaia e de origem indiana. A comunidade de origem indiana, de origem tamil para ser mais específica, que é um grupo étnico do sul da Índia e do norte do Sri Lanka, é uma comunidade de maioria hindu. nada mais natural que os mais importantes festivais religiosos hindus também aconteçam aqui. Inclusive, um dos mais impressionantes. Eu já tinha ouvido falar no Sun é, como um ritual de penitência doloroso, mas para falar a verdade, eu não tinha a menor ideia do que esperar. A procissão começa de manhã bem cedo. Os devotos percorrem 5 quilômetros e aí eles chegam num templo que, para minha sorte, é do lado da minha casa. devotos acompanham a procissão e demonstram a sua devoção de, de várias formas. Alguns escolhem levar oferendas, outros carregam os altares ornamentados, pesados nas costas, mas muitos optam por flagelar o corpo. Eu vi ganchos fincados na pele. Outros levavam uma espécie de haste que atravessava a bochecha, que atravessava a língua. Para quem nunca tinha visto isso antes, foi um pouco chocante. Foi bastante chocante. eu reparei que o que fica ali não é um clima de sofrimento. O contrário, é tudo muito alegre. Eles cantam, dançam, é uma celebração mesmo. E para minha surpresa, eu fiquei muito emocionada. No final do dia eu estava muito mais emocionada com aquela demonstração de fé que eu estava vendo do que impressionada com os flagelos deles no corpo. Apesar de uma boa adaptação a uma vida nova, a uma terra nova, você é sempre muito bem-vinda. Eu espero não me acostumar completamente e continuar sendo surpreendida dessa forma, seja viajando ou seja aqui do lado de casa. secret desire